भाई लोग आप लोग तो बहुत ज्यादा पट रहे हैं आप लोग से यार भागने वाले हैं क्योंकि बंदे पीछे मादरसूद मारा पीछे से मारा पीछे से मारा मादरसूद मारो मत यार आप अब मरे तो मर आप जान दो आप मरे तो मरे आप इनको जाके पहलेंगे मादरसूद पीछे से मार रहे हैं बहुत से वाले इससे पहले मैं मैं भागना चाहता था पर बहुत लोग मार रहे ये देखो ये देखो ये क्या उसने की परी भागे बेटे आ गया स्वाद पीछे से मैं मारो यार आप उनके बहुत पटती है पीछे से आप उनको बहुत बार पे लगाया पे लगाया वो बहुत गलत शब्द है यार बहुत लोगों ने आप उनको पीछे से मारा यार आप उनको कुछ समझ में नहीं आता इसलिए आपको सीधा अटैक करने आ गया पड़ेगा पर लूट करें माधव चुदो एक बच्चा बचाओ बचाओ बचाओ मार चुद बचाओ आप उल्टे बचाओ मत मार यार मत मत करो बहुत वाले में फट गई थी यार हाथ में आ गई थी बच्चे आपके यार माधव चुद